رشته من آهنگسازی بوده قبل از اینکه electronic music بخونم خیلی آدم ضد تکنولوژی بودم تو آهنگسازی یعنی حتی از sample هم استفاده نمی کردم اسمش wave field synthesis هست در واقع تو همون فضای مربع آخرش بودیم و بعد پروپوزال میفرستیم برد آردوینومون سوخت چیزی که منو یه ذره وادار کرد به نوشتن نرم که اسمش رایته پارامتر بعدی طول نوت که از یک تا دو چیز خیلی خاصی نیستش میتونه از یک تا صد باشه یه چیز random ه. میتونم اصلا random نباشه میتونیم بگیم فقط توی یک بزنه گراند معماری هستش و الان در حال حاضر artist residence هم توی کمپانی آتادسک و خب اینا میان develop میشن و آماده میشن برای فبریکیشن یا انیمیشن یا تصویرسازی یا هر چیز این همون داستان حلقه رشدیه که رو صحبت کردم این همینجور داره رشد پیدا میکنه اینجا من اون حلقه موج رو دارم که میبینی همینجوری که این اعداد داره تغییر میکنه این ای چیزی تو مایه های کوزگری خودمونه خب تا اینجا کار همه چیزه که ساخته بودم با کیبورد و پد لپتاپ باش کار میکردم دارم یعنی 5 تا روستا یا پوتنشومیتر که به هم فلوت میدن و سه تا دکمه که فقط صفر و یکن بعد ترکیباتشون هم کار میکنه This is a, a work in progress, but the goal is that everything, both the music and the source code, are remixable. I, I imagine that this could be used to illustrate digital signal theory concepts. برم داخلش و دیگه اون اون قرمزی اون قرمزی که میبینید اون شباهت هاست که شاید نذاره شما واقعیت اصلی نقاشی رو <clears throat> ببینید و داخلش باشید Google Cardboard توییت کرده بود اینو این material ها رو که apply میکنم به object ها حالت عادی یه مایه غلیظه و وقتی که مواد مکملش عناصر مکملش که شامل activator ها و hardener هاشن بهش وقتی که اضافه میشن بله. برای مرحله اول تصمیم گرفتیم همون اپلیکیشن ویژوالایزرمون رو درست بکنیم شما میبینید که توی یک فضای سبودی خطای قرمزی که میبینید سرعت رو نشون میده سرعت هرچه بیشتر میشه خطا گنده میشن و الان میریم رو پا Here, the beginning of the loop stays in the same place, but the end moves later each time. On the bottom, you see some information. این پایین یه سری information هست about about what's happening with the looping. I won't go into a lot of detail, but let me just say that there is a very precise and rigorous system of rules that the birds follow. They are observing themselves and the error in their observation feeds back into the system. So I think if you want to know the future of real interactivity, very powerful interactivity that changes the way we work, I think you just have to look up into the sky.